Tú estás donde quieres estar. Tú sientes que deberías estar en otro lugar. Tú lo dijiste, pues si pudieras tronar los dedos y aparecer donde quisieras estar, apuesto que te sentirías igual, en el lugar que nunca que dejes de preocuparte tanto por lo que no puedes controlar. creí y lo sigo creyendo, que el arte de todas las actividades del espíritu humano es la única que permite no solo la expresión de esta crisis total del hombre del siglo XX, es una crisis total, no tal vez la única o una de las dos posibilidades de salvación del hombre. hombre está totalmente